eta narratxaldean arratsaldean labritiotalekoan izango den ekitaldi nagusira etortzeko gonbidapena luzatzen dizuet. Ni ere ostiralean labriten egongo naiz. Lesakagoak ere, hortziral honetan labrit betetzera joanen gara. Guztion artean, eginen dugu. ostiralean guztiok labritera, prontoia bete behar du eta. Todos y todas animaros el viernes a ir a labrit, lo tenemos que llenar. Ebingo dugu! Tafaiatik labriten egongo gara! Ostira indar indarreta, maitasun guztiarekin, denok labritera! Aupa! bastandik hortzilerian iruñera garen gara labrit betetzera. Anima zeitez, lortuko dugu! Tira honetan labriten ikusiko dugu elkar. Parainain maite dugulako, Nafarroa maite dugulako. Kaixo altxasutik, ostira labriten elkar ikusiko dugu eta berriz ere labrit goraino beteko dugu. Geldi ezin gara, abante! el viernes 19 a las 7 de la tarde tenemos una cita en el Labrit. un artean indarrak batuko ditugu, eta zu ere behar zaitugu. Allí nos vemos. Anima zaitez. Caixo, este viernes tenemos una cita en el Frontón Labrit a las 7 de la tarde. Esperamos contar con todas vosotras y vosotros una vez más. ¡Ánimo! Labriten ekar ikusiko dugu maite duzun herria eraikitzen jarraitzeko